antes de entrar en, ello, pues eh, me gustaría brevemente hablar un poco de, lo que es eh, Caravaca. Eh, Caravaca, un municipio que supera los 26.000 habitantes, es cabecera de la amplia comarca del noroeste y población de referencia de otros municipios de las vecinas provincias de Granada, Jaén y Albacete. Es una ciudad moderna, fundamentalmente... religioso y festivos perfectamente engranados y con una base histórica y religiosa que suponen la raíz principal en que se fundamenta el desarrollo de la misma. Cabe destacar eh, que la preparación de las mismas, como os comentaba, se hace durante prácticamente todo el año. Pues porque, bueno, como ahora veréis, eh, si alguno no la conocéis, por ejemplo, los caballos del vino, eh, las ropas que se bordan durante, durante todo el año, hay que empezar con el diseño en época veraniega prácticamente o cuando acaban las anteriores fiestas para llevar todo el proceso de diseño, bordado y eh, bueno, que esté todo preparado para el, 2 de mayo, que es cuando, se visten los caballos. Eh, además de, trabajar propiamente en las ropas, en los bordados, pues eh, las peñas caballistas, los grupos de las cávilas en, en nuestra ciudad tienen una función dinamizadora de, la vida social y cultural muy importante. Para conseguir un objetivo que nuestra actividad profesional sea sostenible en el tiempo y económicamente suficiente para mantener la actividad principal de cada uno. Para que un destino turístico como Caravaca de la Cruz siga siendo atractivo y potencialmente visitado, lo tenemos que hacer eh, tenemos que hacer no bajar la guardia, la guardia y solucionar los problemas que tenemos todos. Suponemos una solución. Si cualquiera de nuestras ofertas presentadas, que por ejemplo estén compuestas por comida, tren, visita a museos, etc., tienen un coste de, por ejemplo, la comida 10, el tren 3, otra cosa X. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el agente intermediario aplicando un descuento en cada uno de los servicios que prestamos. Estamos dispuestos a comisionar al agente implicado para premiar su esfuerzo y colaboración con el destino. Además, estamos en un momento que debemos conseguir entre todos los agentes del sector turístico potenciar la unión, la colaboración e implicación en los objetivos comunes. Haciendo un pequeño resumen de todo lo expuesto en esta ponencia, propongo que los aquí presentes creemos un grupo de divulgación del destino turístico Caravaca, Descubre Caravaca de la Cruz. Criadero la. lugar donde confluyen las aguas, en este paseo por la corredera nos encontramos a la derecha con el monasterio de Nuestra Señora del Carmen, fundado por San Juan de la Cruz. que se mezclan con elegantes trotes de los soberanos de la fiesta.

como fiel impronta de la tierra de frontera. El cristiano que con fuerza sienta su espada en su tierra y el moro con altivez, pero vencido se marcha. subida al castillo es donde se celebra cada 2 de mayo la famosa carrera de los caballos de ese torreón 15 torreones repartidos a lo largo de la muralla. Y hermosos rincones como el balcón de la reina. Destacando el santuario. Obra de estilo renacentista. Y de imponente fachada barroca. Anticipa la presencia de la Santísima y Cruz de Caravaca saliendo Construida por Francisco Puerta, a instancia de un grupo de comerciantes caravaqueños. Nos encontramos en el tramo final de la calle Cuesta del Castillo, y en una de cuesta, alentados y azuzados por los mozos de las peñas. niño, ese es el segundo premio. un día paseando por la rueda, de un yate anclado a 100 metros. 14. 14. voy a intentar un poco explicar en qué consiste el festejo de los Javerinos y qué significa para el caballista y para el principalmente este festejo. Cuenta la leyenda que alrededor del 1200 Caravaca estaba siendo atacada por musulmanes y los carabaqueños se metieron dentro de su fortaleza resistiendo ese enfrentamiento. Los musulmanes le eliminaron los alimentos, le quitaron su riqueza, lo quitaron todo. Desesperados, cuatro templarios, una noche, Buscaron alimento, fueron a buscar agua con un caballo y no encontraron agua ya que estaba contaminada y siguieron buscando y lo único que encontraron fueron vinos. Ya que Caravaca era rica en viñas por entonces y al caballo se le llevaron unos pellejos Bueno, esa es la, la, leyenda. La historia dice que bueno, siguieron las riquezas de los vinos de que Caravaca subían cada año para que fueran bendecidos por la Santísima Cruz. Poco a poco fue evolucionando hasta actualidad que hay 60 peñas, 60 caballos que sacan ropa distinta, caballos distintos y compiten entre ellos. El día 1 de mayo es cuando comienza. Comienzan sacando un caballo desnudo a la calle, exhibiéndolo y siendo votado por el pueblo. No importa la raza pura que venga el caballo, simplemente que sea un caballo movido, alegre y que vista la calle de Caravaca. Después, al cumplirse el concurso, que se llama concurso a pelo, por las tardes se exhibirán los mantos que al día siguiente pintarán esos caballos. Como tenemos aquí, en distintos pasos de Caravaca, se exhibirán. Esos mantos llevan la elaboración de un año entero. Desde que empiezan a diseñarlos con los componentes de la peña hasta que pasan la mano al la cada vaca.